ခုပြုလုပ်တင်ကြမှာတော့သုံးခုကိုအဖက်ခွဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်ခုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ကကလေးဟာလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောက်ဖြစ်ကင်မရာကိုတည်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ကကလေးပါအန်ဂယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကခုံအပြည့်ဒီဘက်ကခုံအပြည့်ယူထားပါတယ် ယူရပြီးတော့သူတို့သားတူတူမီကိုအလယ်မှာကျွန်တော်တယောက်တယောက်မော့ခွန်အခန်းလေးကိုကျွန်တော် record မဖြုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်โอเคမြန်ဆန်အောင်ပဲရေးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့တပြောပါတယ်ဒီဘက်ပြီးမှထိုင်ပြီးပါအမူအရာမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကဲပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့အဲထိုင်ခိုင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ location ပြောင်းပါတယ် ဒီဘက်မှာမတည့်ရတဲ့ပုံတွေကိုသူတို့ထပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အလဲမှာထိုင်တဲ့ပုံဒီမှာကျတော့တယောက်ကအောက်မှာထိုင်မယ်တယောက်ကအပေါ်မှာထိုင်မယ်ဒီမှာကျတော့နှစ်ယောက်လုံးမတည့်ရမယ်ပုံစံတွေမတူကွဲကွဲပြားစွာဖြင့်ကျွန်တော်သူတို့လုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ရုပ်ကတ်၃ကတ်ကိုကျွန်တော်ခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အလဲရုပ်ကတ်ကိုရှိသလောက်ကျွန်တော်ယူရပြီပါဟုတ်ကဲ့ဒီဒီအလဲရုပ်ကတ်ရှိနေပါတယ် ကျွန်တော်မဖြတ်ခင်လောက်ထိလဲရုပ်ကက်ကိုယူလိုက်ပါကွန်နုတ်ကေနဲ့ဖြတ်ပါဟုတ်လဲရုပ်ကက်ရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာထိုင်တဲ့ရုပ်ကက်ကို ကျွန်တော်ပြန်ရှာပါမယ်ထိုင်တဲ့ရုပ်ကက်ရဲ့အစကိုပြန်ရှာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်တဲ့ရုပ်ကက်အစရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်နုတ်ကေဖြစ်ပထမ ရွှေပြောင်းနေသောရုပ်ကက်များကို delete နှိပ်ပေးပါထိုင်တဲ့ရုပ်ကက်ရဲ့အစုံကိုရှာပေးပါဟုတ်ကဲ့ထိုင်တဲ့ရုပ်ကက်အစုံကိုရပါပြီဒါကိုလည်း control K ဖြည့်ဖြတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘိုင်းလေးလည်းခဏဖယ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမတည့်ရတဲ့အခန်းလေးကိုရှာပါမယ်ဟုတ်ရပါပြီဒီဘက်မတည့်ရတဲ့ခန်းလေး ဒီခန်းလေးကိုကျွန်တော်အရှေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်မောင်းနဲ့ပဲဖိဆွဲပြီးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခုဆိုရင်မတူညီတဲ့ရုပ်ကသုံးကကိုရပါပြီ။ဒီရရုပ်ကရဲ့မတက်ရတဲ့ရုပ်ကရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာထိုင်တဲ့ရုပ်ကရဲ့အလယ်မှာထိုင်တဲ့ရုပ်ကရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးခုရပါပြီ။ဒီရုပ်ကမတူညီတဲ့ရုပ်ကသုံးကကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပေးပါ။ ဟုတ်ကဲ့ထိတ်ဆောက်အညီထပ်လိုက်ပါအဆုံးမှာမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညှိပေးလိုက်ပါဒီအလဲကကလေးကမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စလို့ချပြီးတော့သူ့ချဲ့ပေးလိုက်ပါဘာလို့ဆိုရုပ်ကတုံကထိုက်လျောက်ညီပေါအောင်လို့ပါအဲ့တော့သူ့ဒီတိုင်းချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမလိုလားတဲ့ရုပ်ကတွေပါပါလာမှာပါဒီလိုချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည့်သူ့ချဲ့မယ်ဆိုရင်မျက်စိလေးမှိတ်ထားပြီးပါ ဗီဒီယို3လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမလိုလားတဲ့ရုပ်ကတွေပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမချက်ပါဘူးဒီရုပ်ကကလေးကိုဒီနောက်လည်းရောက်ချင်တယ်မလိုလားတဲ့ရုပ်ကတွေလည်းမပါခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကကျွန်တော်8 key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ slow ချလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ကတုံးကအထိတ်ဆရော ထိတ်ဆုံးအောင်ညီသွားပါပြီ။ မြူရတဲ့ရုပ်ကတုံးကကိုကျွန်တော်ခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အတန်ဖိုင်တော့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးမူရင်းဖိုင်ကတော့ကျွန်တော် order လေးကိုလက်တစ်ဖက်ကဖြည့်ပြီးလက်တစ်ဖက်က click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ mouse ဖြည့်အတန်ပိုင်းပဲ select ဝင်သွားတဲ့ခါကျရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคအခုဆိုရင် timeline 3လမ်းရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးရုပ်ကက်ကလေးကမြင်တွေ့ရတဲ့ရုပ်ကက်ပါဒါဆိုရင်ထည့်ရမယ့်အဖက်ကအဖက်ပေါက်ထဲသို့ဝင်ပါဗီဒီယိုအဖက်ကိုဖွင့်ပါဗီဒီယိုအဖက်မှာ transform video ဖတ်မှာ translation translation နဲ့မှာ linear white ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ select မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video file ကိုဒီ fact ကလေးကကျိုးတက်ရောက်သွားမှာပါအဖက်ကွန်လို့ပေါက်သွင်းလို့ဝင်ပါ linear white linear white ကဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတာ၃ခုပါမယ် animation တွေပါမယ်ဒီ၃ခုရောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါမယ် transition conversion ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဖြတ်မဲ့အပိုင်းကိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ wide angle wide angle ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဖြတ်မဲ့အပိုင်းရဲ့ degree ကိုပြောတာပါဥပမာဒီဘက်ကဖြတ်မယ်ဆိုရင်90 degree ဟောအောက်ကပိုင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင် -180 degree အပေါ်ကပိုင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင် u 180 degree ဟုတ်အဲ့တော့ဖဲတာဆိုတာဖြတ်ထားတဲ့အနာသာကိုဝါးတဲ့ခါတုံးတာပါ ဟုတ်ကဲ့စပါပြီကျွန်တော် transmission composition ကိုတစ်ချက်မောက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါကျရင်သူ့အောက်ကရုပ်ကက်ကလေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆွဲလိုက်ပါလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွန်တော်ဆွဲဥပိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေဘာမှမပြုပြင်သေးပါဘူးဆွဲဥပိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလိုင်းချောင်းကြီးဟာ ထင်းနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အယုတ်ကက်တွေဖြတ်ထားတယ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့တိတာနေပါတယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းကိုမတိတာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဖယ်တာကိုနဲငယ်တော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါ ကျွန်တော်တော့30 35လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်35ပေါ့ဟုတ်အနာခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လမ်းကြောင်းကြီးပျောက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယဗီဒီယိုရုပ်ကက်ကလေးဆက်လက်မှတ်ပါဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဗီဒီယိုဖိုင်ကလည်းခုအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ပေါ်ဗီဒီယိုပိုင်းဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုနံပါတ်3ဟာအခုချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယို1နဲ့ဗီဒီယို2ကိုပိတ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့သူကတချမ်းပဲရှိတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါဗီဒီယို1နဲ့ဗီဒီယို2နဲ့ခုဗီဒီယို2 line ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါဗီဒီယို2 line ဆိုတာဒီ line ပါဟုတ်မဟုတ်မျက်စိပိတ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုဗီဒီယို2 line ကိုကျွန်တော်ပျောက်သွားကြအောင်မြင်တွေ့ရမှာပါဒီဗီဒီယို2 line ကိုလည်းကျွန်တော်အဖတ်ထဲမှာ translation သူ့ထက်မှာ linear white ကိုမောက်ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဖက် control box အတွင်းသို့ဝင်ပါဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော် translation conversation ကိုကျွန်တော်မောက်ကိုဖိဆွဲကြည့်ပါမယ်ဟောဒါဆိုဘက်ကရုပ်ကတ်တွေပြတ်သွားကြအောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတဲ့ white angle လေးကိုကျွန်တော် -90 ဆိုပြီးတော့ keyboard မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခောက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ translation conversation ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆွဲကြည့်ပါဦး ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကရုပ်ကတ်တွေပြတ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူလဲဆွဆွရလိုပဲပြတ်သားမှုကတိတာထင်ရှားစွာလမ်းကြောင်းယူမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွဆွရပေးသလိုပဲဖယ်တာကို35လောက်ရိုက်ထည့်ပြီးအနာခောက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်လမ်းကြောင်းကြီးပျောက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရုပ်ကလေးကပြန်ကြည့်အောင် keyboard က switch out ချက်နစ်ပြပါ ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကများထစ်နေတာကျွန်တော်တိုင်လိုင်းညီနေလို့ပါတိုင်လိုင်းကိုမနေအောင်လို့ကျွန်တော်တိုင်လိုင်းအစကိုအဲ arrow တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရုပ်ကဲအစကိုသွားလိုက်ပါမယ်ကီးဘုတ်မှာ order နဲ့ open click ကိုနှိပ်ပါဟုတ်အိုးရပါတတ်မှတ်ပြီးပါဆိုရင်နောက်ကိုလည်းအစုံကိုလည်းမတတ်မှတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် down arrow ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် keyboard မှာ order နဲ့ click ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ တိုင်းလိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်စိမ့်ဝအောင်လို့နေတာကိုစိမ့်ဝအောင်လို့အန်နာခောက်လဲရပါတယ်အန်နာမခောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စက်ကွိုက်ထဲက runner အန်နာ in ဟုတ်ရပါဘူး glitch ချက်နှိပ်ပေးပါโอเคအချိန်အနည်းငယ်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင် ချုံမွေသွားတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သူများနဲ့မတူစွာကွဲပြားစွာရိုက်ကူးပြီးတော့တိဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လဲကိုယ့်အကမိမိရမိမိအပျော်သဘောဖြစ်လဲနှစ်ကိုယ်ပဲသုံးကိုယ်ပဲများကိုဒီနေ့ဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါဗီဒီယိုဖိုင် ရှည်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်ပါမယ်